嗯嗯嗯嗯嗯一个人。 What?

有人，冒出来了，来吧，出来，来。 hey, you step away from the box. 哈哈哈哈哈！哈哈。在跟你招手。哎呀，你看一下子就扔杯里了。 За мной, зеленая. Она закрыта для посетителей, там... oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> <laughs> Vamos!